Realitat virtual en Google Maps com a entorn d'aprenentatge cooperatiu. Un mapa compartit cooperatiu online és el punt de trobada entre la botànica, la mitologia, l'etimologia, la literatura, els jardins d'un institut. Els estudiants de clàssiques i jardineria floristeria són diferents, però compartim interessos. I si ens trobem? Creem un mapa a Google My Maps li donem nom i triem un fons. Definim capes i les seves característiques. Compartim el mapa. Entre tots, localitzem els punts d'interès. i els unim traçant itineraris. Redactem textos, fem fotografies, gravem vídeos. Mare, hem de dir-te adéu. Després d'aquestes paraules, l'escorça els va tapar la boca. És una pel·lícula, és una L'entorn d'aprenentatge creat ens ajuda a assolir diversos objectius. i serveix com a primera capa per a treballs posteriors.